اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نتقابل مع السيد اوزجون آه، بخصوص مشروع جول آه، بارك يوفام المشروع موجود في منطقه بايرن باشا يعني تقريبا في مركز المدينه فان شاء الله بعد المقدمه بنبلش بهيدي المقابله الرائعه بناخذ فيها تفاصيل اكثر عن المشروع بتطلعوا عليها مباشره من آه، مدير المبيعات Ee, Özgün Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Türkiye Dreams Apartman, kameram ben. Ee, ben de Özgün. Teşekkürler. Özgün Bey, e, yani ben zaten az çok biliyorum. Hı hı. Ee, merkeze yakın yeni bir projeler yok. Evet. Siz o arsa önceden nasıl buldun? şimdi e, Gül Park Yuvan projesi e, Bayrampaşa'da çok özel bir proje aslında. Hı hı. çünkü Gül Park Yuvan şu anda e, Bayrampaşa'da ee, bizden daha e, yeni bir proje yok. Yeni bir e, e, inşaat inşaat yaptık biz oraya. Ee, ihtiyaç vardı orada aslında. Çünkü çok sıkıntılı bir bölge. Sıkıntılı bölgede şu yeni evler pek olmadığından dolayı biz oraya bir 3 bloklu 159 daireli 30 tane ticari alanla birlikte oraya ayrı bir hava katmak istedik işin açıkçası. Ve çok da güzel bir proje oldu. Proje hakkında şöyle bilgi verebilirim. Projemiz Gerçekten e, ulaşım e, alanlarına, otogara çok yakın, metroya çok yakın, e, alışveriş merkezlerine çok yakın. Ee, e, forum galiba. Forum, evet forum, forum e, İstanbul'a forum İstanbul'a çok yakın. Yani e, tahmini bir 5 dakika falan e, sürüyor. E, onun haricinde e, projemiz e, Gül İnşaat'ın yapmış olduğu bir proje. O çok önemli. Çünkü Gül İnşaat e, e Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekten e, eşsiz e, projelere imza atmış bir inşaat firması. Maşallah evet. Evet. E, çok yarım asırlık hatta daha fazla bir geçmişi var Gül İnşaat'ın. Bir kere biz kurumsal bir şirketiz zaten. Gül İnşaat'ı pek fazla anlatmaya gerek yok. Genelde İstanbullular çok iyi bilir. Hı hı. Ee, Ama bizim müşteriyle bazen evet. ya da takipçileri bilmiyorlar. O yüzden Onlara da tavsiye ederiz. Yani bizi soruştursunlar, araştırsınlar. Gül İnşaat ve Gül Park Güven Bayrampaşa projesini bekleriz. Orada onların istedikleri her şey mevcut öyle söyleyebilirim. Ee, e, Sizin evet. orada e, ben yani başka bir özellik var. Merkeze yakın e, site genel olarak site yok. Artı evet, doğru. E, büyük bir daireler yok. Artı yeni bir daireler yok. Doğru. Bu çok önemli bir avantaj. Tabii ki çok önemli. E, zaten bizim e, orayı düşünmemizin nedenlerinden birisi bu. Özellikle insanların orada bir e, yani otopark sıkıntısı o vardı. Şu anda bizim evet, proje, bu çok büyük sıkıntı. Evet şimdi otopark meselesini biz çözdük. Hı hı. Yani orada zaten e, belli bir alan tamamen açık ve kapalı şeklinde otopark alanı olmuş olacak orada. E, zaten oradaki kişilerin yani daire sahiplerinin de hem açıkta hem kapalıda e, araçlar için otopark yerleri mevcut hmm. olacak. Hmm. E, sosyal tesis alanı da çok önemli şimdi projede. Evet. Sosyal tesis alanımız da mevcut. Güvenlik çok önemli. Güvenlik çok önemli. Güvenliğimiz zaten 24 saat görüntülü görüntüsüz e, güvenlik mevcut olacak. 24 saat orada zaten güvenliğimiz olacak. Şunun bilgisini de vereyim. E, artı yani binamızda bizim akıllı sistem de mevcut. Yangın sistemi de e, var şu anda. E, artı onun güvenliğini ve onun önlemini de almış bulunmaktayız. Nasıl yani akıllı bir sistem? Şimdi akıllı sistem mesela size gelen, e, siz e, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Hı. Hmm. E, mesela e, kafanız rahat olacaktır evin içerisinde. Çünkü neden rahat olacak? Sizin evinizde herhangi bir yangın, e, Allah korusun herhangi bir yangın olursa e, sistem kendini devreye alacak. E, hemen müdahale edecek, itfaiye ve güvenliğe haber verecek. Kendisi söndürmeye başlayacak öncelikle. Hmm. Böyle bir sistemimiz de mevcut projede. Güzel, güzel. Bu bilgiyi evet. biz zaten söylemedik onun evet, yani Önemli aslında e, bu Çok da. Önemli. Evet, tabii ki önemli çünkü e, risk var. O evet. riski ortadan kaldırmak için böyle bir şey de yapmış bulunmaktayız. Doğru. Proje e, bu şekilde. Tavsiye ederiz yani e, projemizi gerçekten görmeleri gerekir diye düşünüyorum ben. E, projenin hakkında da ben daireler hakkında da biraz bilgi vereyim isterseniz. Hı hı. Şimdi projede toplamda 159 daire mevcut. 30 tane de ticari alan var. Ee, market mevcut şu anda. Ee, Türkiye'de büyük e, market zincirlerinden birisi şu anda açılıyor. File market file, şu anda. File, evet. file market gelecek. Düğün salonu var şu anda Hı -hı. orada. Ee, biz dükkanlar hakkında da biraz seçici davranıyoruz. Oranın ticari ünlü, ticari yönden biraz daha değer kazanması için şu anda biz dükkanlara 30 tane cadde mağazamız var ama biz bunları biraz e, seçerek hmm, markalar marka yani önem veriyoruz. Öyle ee, Zaten o caddede hiçbir dükkanlar yok. Yok evet biz orayı bir çarşı haline getirmeliyiz. Yani e, daire sahiplerimiz dışarı çıktığı zaman her şeye ulaşabilsin. Güzel. Bizim bir şey soracağım. Bu. Buyur. Düğün e, salonu e, rahatsız etmiyor mu daireler Şöyle için? söyleyeyim düğün salonunu biz e, verirken e, çok ciddi bir çalışma yaptık orada. İzolasyon açısından, ses ses açısından. E, çok güzel bir yaratım e, uygulandı oraya. Yani hiçbir şikayetimiz yok şu anda 5-6 e, aydır aktif zaten. Hiçbir şikayet almadık. Oturum da başladı biliyorsunuz ha, zaten güzel. geldiniz. E, yani böyle ses e, çıkarttırmak Hayır, için çıka- yok. çıkmıyor falan böyle bir şey yaptılar. Zaten Türk düğün çok sesli evet. değil. Arap düğün daha çok sesli. Daha, yani. daha mı çok sesli? Ve biz o, e, çok geç yapıyoruz. O zaman... E, saat 2, 3, 4, 5'e kadar olur. Yok bizde şeyde işte saat 6-7 e, gibi başlar. Evet 12, 12 11 12, 12 buçuk bilemedin en fazla biter. Hı hı. Yani ses konusunda rahat olun çünkü neden rahat olun diyorum. Ciddi bir yalıtım sistemi hı. kullandık biz. Yani öyle bir şeyin biz önüne kesinlikle geçmiş bulunmaktayız. Ona müsaade etmeyiz yani. İnsanları biz daire sahiplerimizi, müşterilerimizi biz rahatsız etme, etmek istemeyiz. Güzel. Ondan dolayı Güzel. bu önemli. Dairelerimiz de çok güzeldir yani 2, artı 1 ve 3 artı 1 e, dairelerimiz var. E, metrekare hakkında bilgi vermem gerekirse 100, 2 artı 1 121 brüt 85 metrekare net kullanılabilir alandan bahsediyoruz. 3 artı 1'lerimiz de 152 brüttür. 106 metrekare net kullanılabilir alandır. Bu hepsi balkonlu. Hepsi balkon tabii e, balkonlarımız mevcuttur, e, dairelerimiz. Açık havuz kapanmak falan e, düşündüm. E, ee, şimdi şu anda e, projede havuzumuz mevcut, şu an açık ama iskandan sonra muhtemelen biz onu kapatacağız. E, daha rahat kullanılsın diye. Doğru. E, öyle Kış bir... falan kullanabilirler. Tabii kışın da kullanılsın diye. E, sosyal tesis alanımız var, e, sauna, hamam, e, fitness alanımız var. E, kapalı otopark zaten söylemiştim var. Ee, durum mu yani projeyi görmelerini ve gerçekten ziyaret etmelerini isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. Size de çok teşekkür ederim bize bu imkanı sağladığınız Rica için. Ee, her şey e, gönlünüzce olsun inşallah. Teşekkürler. Ee, ee, biz inşallah tekrar sizi e, ziyaret edeceğiz bizim her zaman, müşteriyle her zaman beraber. bekleriz. İnşallah ona e, özel bir indirim e, alırız. Tabii ki tabii ki yardımcı oluruz. Onlar her zaman bize <laughs> böyle bekliyorlar. Biz de bekleriz. elimizden ne geliyorsa e, yardımcı oluruz. E, لك ben نحن كثير متشكر زبون بي على الزياره وعلى المعلومات الحلوه يلي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع فاذا في عندكم اسئله ثانيه عن هذا المشروع ممكن تشوفوا تحت الفيديو في رابط للخريطه شو المنطقه المحيطه للمشروع التصوير الجوي شو في حواليه بالضبط وتشوفوا كمان آه،, آه شو اسمه آه الاورنيك داري يعني النموذج كمان بتلاقوا الرابط تبعه تحت الفيديو وبتشوفوا الرابط كمان بياخذكم على صفحه المشروع نفسه في الويب سايت تبعنا فبتحسنوا تشوفوا الاسعار باخر تحديثاتها واذا بدكم تتواصلوا معنا بشكل مباشر كمان بتلاقوا ارقامنا موجوده اسفل الفيديو مشان اي استفسار او علاقه بهذا المشروع مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله